Assalamu alaikum aziz do'stlar kanalımız obunachilar va kanalımız mehmonlari xush kelibsizlar sizlar bilan biza bugun birgalikda keshbek haqida o'rganib chiqamiz keshbek haqida ozginagina tushuntirib o'tib ketaman tushuntira ee, olmasam uzr so'rayman oldindan hmm, keshbek bu nima keshbek sizde referans sirkangiz orqali odam odam qo'shsangiz yoningizga misol o'zingizni komandangiz tuzsangiz agar bu keshbek hisoblanadi bu keshbek kuponi bu kompaniya ilk boshga berayotgan bu ellik dollar bonusi bu ellik dollarni ham misol uchun boshqasiga siz bera e, siz siz sizni silkangiz orqali boshqasi taqib etsa yo bo'lmasa komandangizga kirsa siz bu silka orqali ellik dollar unga pul bera olasiz ikkinchisi bu sizdan e, siz siz orqali referansiyka orqali taqib qilgan odam sizni komandangizdagi odam har bir sotishidan e, sizga e, xuddi yerga besh foiz to'laydi kompaniya e, har bir to'ldirilgan keshbek balansidan sizga besh foiz buyoqqa to'laydi misol uchun yuz ming so'mlik yuz dollarlik kechirasizlar 100 dollarlik narsa sotsa sizga shu 100 dollarlik narsa sotgandan e, misol uchun unga 15 foiz komissiya bersa 15 foiz komissiyani uni ichidan sizga 5 foiz shaqqa to'laydi e, cashback misol uchun 100 dollar счетni to'ldirsa agar sizga 100 dollarga 5 dollar sizga komissiya to'laydi bitta kompaniya bu ham e, sizni bir passiv dohodingiz bo'ladi bu agarda misol uchun sizga hozir o'rnak ko'rsatamanizki to'qqizta mana aktivni odamim bor aktiv odam qo'shganman to'qqizga bergan to'qqiz kishi misol uchun bir oyga ikki oyga yo uch oyga misol uchun oz oz keshbegini to'ldirib to'ldirib boradi to'rt ming qirq olti dollarga chiqqan taqdirga keshbegi manga kompaniya отдельно yuz dollar bonus beradi misol uchun keshbekka сразу keshbekka tushirib beradi bu ajdaniga turmaydi hech qanday mashq qilinib qilmaydi. Sraz 4060 4046 dollar bo'lgandan 100 dollar keshbekka to'laydi. Hamda bu 5% keshbegi mana bu yerda 5% e, bo'lgandan keyin 4046 dollar bo'lgani bu yerda 6% ko'paydi mana keshbegim. Yaxshi tarafi buni qancha odam ko'p qo'shsangiz, siz shuncha sizda foiz bir qo'shib boraveradi. Birinchi e, birinchi birinchi o'ntalikka 5 foiz to'rt ming dollardan keyin 6 foiz o'n ming dollardan keyin 7 foiz gacha besh foizgacha chiqib boradi sizni keshbegingiz va undan tashqari sizga sotish sotishiga pul beradi tushuntirmoqchi bo'lganim shuni videoni ostiga qoldiraman silkalarini komandamga qo'shilsangiz sizga yordam ham beraman qanday boshqarasiz qanday qilib e, to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman telegram qoldiraman o'zim telegramni kanalimizga obuna bo'ling yoqsa lak e, yoqmasa dizlak sog' salomat bo'linglar keyingi videoda ko'rishguncha